හොනරබල් කැරක්ට ඇවිල්ල බැහලකිව අපි කොහෙ දුම්ඹලන හැප්පුයිද එලිය ඇඳින ඇඳුම ගැන නෙමෙයි මං කියන්නේ ඇතුළෙන් ඇඳගෙන ඉන්නවත් චීත්ත මක් සිට්ටකෑට මගේ පොල්ලක් යකට පොල්ලක් තියෙනවා මේ මාමයිට් හරි ටිංකිරි හරි ටිකක් බිමට හලලා මුවේ කවුඩ ඉඳ ගත්තා <laughs> එච්චරයි වුණේ <laughs> දැන් ඉතින් කොවත් වාඩි වෙන්න <laughs> දැන් ඉවරයි හැමතැනම ගෑවෙනවානේ බා දැන් දැන් එයා ඒක දන්නවද දැන් මේ දැන් දැනගන්න මංකවානේ නෑ මල්ලි මට එකම දෙයයි කියන්න තින බහරි මෝඩයි මන් තියන්නම් ෆෝන් එක කියලා තිබ්බ අද මේ වැඩසටහන කරපු මමත් ප්‍රසිද්ධයි අයිබුවන්න ශාෆම් YouTube චැනල් එකට හැමෝම සාදරයෙන් ආදරයෙන් පිළිගන්න වගේ අප ෆෙස්බුක් ෆෑන් පේජ් එකනුත් අපි බලන හැමෝටම මේ දෙදහස් විසිතුන පටන්ගත්තත් එක්ක මට හිතාගන්න බෑ මොක දුනේ කියලා කොහොමද මේක පටන් ගන්නේ හරි මෙහෙම පටන් ගන්න අමුතුවෙන් පෙන්නන්න දෙයක් නෑ ඔයාලා මේ වීඩියෝ ෂයා කරලා ප්‍රසිද්ධ කරලා තියන්නේ ඔයා කොහොමද පටන් ගන්න මේක කියලා මන් දන්න කියන්න අපි පටන් ගත්තා ඇයි මේ තරහ ඔයාලත් එක්ක ඒක අපි දන්නේ කොහොමද මොකක්ද වුණේ ඒගැන මේ දැන්න ඇයි මෙච්චර ප්‍රසිද්ධ කරන්න හේතුව ප්‍රසිද්ධයි ප්‍රසිද්ධ හින්න ප්‍රසිද්ධ කර ප්‍රසිද්ධ නිසා ප්‍රසිද්ධ කරා අයිබන් අජලි අයිබෝන් පටි <laughs> අයිබෝන් පට හයින් කතා අයිබෝන් එය නිකන් ලෝරේන්ස කිය ලෝර ලෝ මේ කාගෙන් මං නිකන් ගොඩක් කොටයි වගේ නෑ නෑ අවුලක් නෑ මොකක්ද ඇත්තරම වනේ ඇතරම ඕනේ මං හිතන්නේ මේක දැන් මට කටපාඩම් වෙලා. ඔව් අනේ දැන් මේ ඇවිල්ලත් මෙතන ඉස්සරහා ඉඳගෙන ඒක අපි එකපාරක් කිව්වා. ආයි කට්ටිය තව ඉන්නවද මේක? නෑ නෑ නෑ දැන් මේක බලන අයට තමයි ඔක්කොම. දැන් මේ මේ නෑ මේ ඇතුලේ වැඩ කරන කට්ටිය. නෑ කට්ටියට මේක සහෝදරයෝ කවුරු ඉන්නවනම් එන්න කියන්න ඔක්කොටම එකවර කියන්න. එතකොට අපි මම ගෝල් ෆේස් එකේ ලයිව් එකක් ෂෝ එකක් පර්ෆෝම් කරන්න මට ෂෙඩියුල් කරලා තිබ්බ වෙලාවටත් මම පරක් වෙලා එතකොටත් පාර අපි එක හමාරක් හිටිය ඉතිං ප්‍රිගල් තියට එක ගාව වම් පැතර සිගනල් දාලා එතන හිල්ටන් එක ගාවෙන් පාර වහලා තිබ්බේ පොලිස් කලියරන්ස් තිබ නිසා අපි වහපු පාරෙන් දාන්න පුළුවන් නිසා අපි වම් පැතර සිගනල් දාන් හිටිය ඉතිං වාහනයක් ඇවිලා අපේ වාහන හැප්පුවා පින්වන්ත නවත්තා හිටපු වාහනය මේක ඇවිලා මූවෙන ගමන් නෙමේ මොකද ඒවෙලා මාර ට්‍රැෆික් ඒ නිසා මූවෙන්න අපේ ලේන්න එක අපි හරවන නිසා මේ මැදින් ඔයි අර අර පැත්ත ලේන්න එක කට්ටිය පොඩ පොඩ මූව් වෙනවා එතකොට මෙයා ඇවිල්ල දැන් ඔන්න මේම හූරගෙන යනවා අපිව එයා දන්නෙත් නෑ අපි හූරනවා කියලා අපි කියනකක් අපි ඊට පස්සේ කියලා නවත්ත ගත්තේ. තව තව හූරන්න හදනවා ඉස්සරහට ගිහලා. එතකොට අපි පොඩ පස්සට ගන්න. ටය එක කරකවලා පස්සට ගන්න. එතකොට අනිත් පැත්ත නෑංගල් වෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ යා පස්සට අරන් මොකුත් නොවෙච්ච ගන්නට ගියා. ඒකයි එතන මේ ඔව් එහෙම ගියත් කමන්න අපි ගිහලා කතා කරද්දී ඒක පිළිගත්ත අපි ගිහිල්ල කතා කරද්දී පුතා ගිහිල්ල කතා කරද්දී අර ඩ්‍රයිව් කරන් හිටපු එක්කෙන මහත්තයා මනුස්සය හොනරබල් කැරක්ට ඇවිල්ල බැහල කිව අපි කොහෙ දුම්ඹලන හැප්පුයිද නෑ මෙහෙම කතා මල්ලි මේ කොහොමද එම කතා කරන්න මල්ලි උඹත් කතා කරන්නේ ඕවක්ේ කොහොමද එහෙමන මේද තැ මල්ලි මේ කොහොමදක මොකක්ද ගෑනී කියල ඇඟට ගොඩ උනම් මොනා අපි කරන්නේ ඒවගේ තන ඕනේ අරගදොරට දොරට ගාවට කියලා ඔගොල හැප්පුුව පුතා කොහොම තරි එච්චර කලබල චරිතයක් නෙමේ ඔගොල හැප්පුවා හවද්දගෙන ගියා කියද්දිම අර මනුස්සය උඹලනේ වැද්දුව කියලා බැහැලා රණ්ඩුවට පැටලුණා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මම රණ්ඩුවට පැටලෙන්නේ නැහැ. මම මේ රහත් වෙලා නැහැ. හැබැයි රණ්ඩුවට පයන රණ්ඩුවට පැටලෙන්න ඕන දෙයක් වෙච්ච දෙන් ඕන කෙනෙක් ඕන දෙයක් කියපුවා මේ කරදරයි මට මං ඇතර මං හිතන්නේ ඒ කාලේ පහු කරන් ඇවිල්ලා මේ මිනිස්සුව කෑ ගහන මිනිස්සු ඒ කියන්නේ මේ වයසට ගියපහම නෑ ඕ එයාත් සෑහෙන මැචුවර්ඩ් දැන් මෙයා වයසට යන්න ඇතුවම මැචුවර් එයා මැචුවඩ් ගැන අපි දෙන්නට වැඩිය මැචුවඩේ අපි දෙන්නගෙම ඒජ් එක එකතු කරාම එන මැච්චුවඩ් කැපැසිටිය එකයාගෙම මෙහෙමනින් එහෙම ඒක නෙමෙයි ඒක නෙමෙයි මේක ඒක නෙමෙයි ඒක ඒක ඔයා රැවටිලා මම සාමාන්‍යයෙන් ඔය වගේ ඇත්තරම මට කේන්ති ගිහිල්ල රණ්ඩු කරන හරි අඩුයි මං ඒ කාලේ මං හිතනේ පහු කරන් ඇවිලා මම එන චිල්ල එකේ ඔන්න ඔය මම කොයිවත් එලියට යන්න කාල බීල මගේ සැලෝන් එක තියනෙත් මගේ ගෙදරමයි වැඩ කරා මේ පැත්තටාවර එක පුටුවත් තියෙනවා මගේ ඒකේ තමයි හැම වෙලේම මාව දකින්න පුළුවන් ඒ පුටුවේ එතන ඉන්නවාමන් ඉතිල්ල එක ඉන්නවර බනක්කානවා ටීවි බලන්නෙත් නෑ ගමම් බිමං යන්නෙත් නෑ මෙයාලා තමයි යන්න යාලෝ ගේනවා මෙයාලා යාලෝ ආශ්‍රයකන මට යාලුවෙක්වත් නෑ කවුරුත් නෑ මම ඉන්න ඔන්න ඔහේ හැබැයි ඒකට කියලා මේ ඒ මාරනිහට චරිතයක් පන්සල් යනෝ බනාහනවා බුදුම් වදිනවා දානමාන කරනවා එයා මේ එයාට තරහ යන්න ඒම නෑ තරහ යන කරාමට විදුන නේද ඒ වගේ තමයි මටත් හිතේ අසාධාරණයක් වුණොත් ඕන කෙනෙක්ට තරහ යන අනෙක් මිනිස්සුන්ට බොඩ දැන් මිනිස්සු ගහගන්නකොට මං කියන මිගුණට ඔයා පෝස්ටයක් දාලා තියෙනවා <laughs> වාහනේ යනකොට අනිත් මිනිස්සු අර රණ්ඩු කරගන්න දිහා බලාගෙනන්න මොකක්ද කියලා හෙම එකක් ෂයා වෙනවා ඒක දෙදස් විසි එකේනේ මං කල කරේ කොන්්ඩේ ද දෙකේද එකේ එකේනේ එකේ කල කර දෙදස් විසික තර කොන්ඩ කල කර අර කල දෙකක් දෙ පැත්‍රදා හිටිය මං දෙදස් විසි එකේ එතකොට දාපු එකක් ඒ කැප්ෂන් එකනේ ඕ ඉතින් ඒක ඇත්තට ඉස්සරහා තිබ්බේ ගහක් ඉතින්. හරි හරි. <laughs> මොකෙන්ද? හරි ඒක දැන් අරගොල්ලෝ ශ්‍රා කරනවා කට්ටේ ඉතින් මොනවා කරන්නේ? ඒ කියන්නේ දැන් එහෙම එකක්. ඉතින් අර දැන් එහෙම පෝස්ට් එකක් දාලා ඊට පස්සේ අර වගේ වීඩියෝ එකක් දැක්කොත් ඉතින් පොඩ්ඩක් කන්ෆියුස්ඩ් උංග පුංග වෙනවා තමයි. <laughs> ඒක නෝමල් නේද? ඒ පෝස්ට් එක වෙලා මේ පරණ කුණු හාරනවා ඇති හරිකටිය අපේ කට්ටේ නෝමලික් මේ දෙඩුවිට ෆර ලිවිං ඒක ඇත්ත නෝමලි කරන දෙයක් නේක ඉති මට තරහ යන්නේ ඉන්ස්ටන්ට්ලි මට මාව කන්ට්‍රෝල් කරගන්න බැරුව තරහ යන්නේ එකම දේට විතරයි මේ ලෝකේ මේදාට හරි අරයට හරි කවුරරි නිකං අතක් උත්සල කතා කරත් ඒ කැනින් බනින්නම ඕනෙ නෑ නිකම් මෙහෙම මෙහෙම කරත් ඉවරයි නිකරුණේනේ නිකරුණ එක්සාම මේමයි මේ මෝ ළමයි දෙන්න හරිම ඒගැනේ ඉගොලො මාර විනීතව හැසිරෙන සහ හරික්වයට් මාර තැම්පත් එහෙම නෑ නෑ එහෙම නෑ තැම්පත්වර නිකංගන් ඒම හිතන මේම ගමලක් අපිට එන්න ඒගොල්ල ඕන තැනකට හැසිරෙන්න්න ඕන විදිහද හරියට හැසිරෙන දෙන්නෙක් හරි එතකොට එහෙම ඕන විදිහකට ඇසිරෙන දෙන්නේ. දෙයක්වත් බුදු දහමත් එක්ක ඉන්නේ මම දැක්ක දේවල් සියා වෙන දේවල් එක්ක මම මේ කතා කරන්නේ. මේ <clears throat> දැන් කවුරු හරි කිව්වොත් එහෙම දැන් මේක බලලා තැනට දැන් එහෙමනේ දැන් දැන් ඔයාලට මේ දවස්වල යන්නේ එහෙම කියන කියන එකට මෙහෙම ආ එහෙම දැන් තැනට හැසිරෙන්න විදිහ දන්න දෝනිද එහෙම කතා කරේ කියලා ඇහුවා. ඔව් ඉතින් මර මෙයාට දැන් ඊට වඩා ගෑගෑල්ල මේ කොහොමන මේ හොඳට ඉන්න තිබ්බ කියලා කිව්වොත් වෙන කවුරද කම්මුලට ගැව්වම කම්මුලට ගැව්වම ආය මගේ කම්මුල දික් කරන්න මං ජීසස් නෙමේ <laughs> හරිද මට බැන්නා මම ආයෙත් බැන්නා ඉතින් ඒකේ මොනක් තියෙන වරද දැන් මෙහෙමයි. ඒගොල්ලෝ බැනපුවා ඒගොල්ලෝ දැම්මට වැඩක් තියනවාද? ඒක කවුද? දැන් ඒගොල්ලෝ බැනපුවා මංගා තියනවා කියමුකෝ. ඒක මං දැම්මට වැඩක් තියනවාද? ඒක කවුද බලන්නේ? කවුද දන්නේ? ගෙදර මිනිස්සු විතරක් බලයි. අර මිනිස්සු පන දාගෙන ලයිව් යනවා. කවුද බලන්නේ? මොක්ක එක්කොත් බලන්න <laughs> නැද්ද ඕ පෑ භාගයක් විතර හිටිය මිනිස්සු එල්ල යාගේ ලයිව් බලන්නකම් කවුද බලන්න ඕක එයා එක පේජ් එකට දීලා නව ගැස්සුවේ දවල කෙනෙක් පේජ් එකට දීලා ගැස්සුවා ඒ පේජ් එක මට කතා කරා පේජ් එකේ ඉස්සල්ලාම පෝස්ට් එක දාපු පේජ් එකේ කෙනත් අම්මට කතා මම වෙලේම ඒ ඩොකියුමන්ට්ස් ටික ඇරියා මෙයා කතා කරපු ඩොක් එයා මට කිව් එයාගේ කටෙන් මේක කිව්වා එකක් තියෙනවා මගේ ගාව මම තමයි මේක මුලින්ම මේ

අපෝ මම පේජ් මම පේජ් අහවල් පේජ් මාර සතුටක් ආඩම්බරයි ගොලන්ට එක පේජ්වලට දැම්ම අපි තමයි මහත්තුරු හැමෝට මේක හරි සතුටක් එකැනේ කාට හරි මඩ්ඩ ගහලා චොරවෙයි කියලා බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්න එක ලොකු සතුටක් ඒ පේජක මල්ලි කෝල් කරමට මල්ලි කියන්න තොඳන කමන්න ඉතින් නංගි කිය නංගේ නෑනේ පවුනංගිලට හොඳ නෑනේ අපහස කරන්න කැමතිරම ඉතින් මේ මල්ලි සල්ලි කතා කරලා කිව්ව අක්කේ මම තමයි මුලින්ම මේක දැම්මේ මම තමයි ෂෙයා කරේ දැම්මේ ඔයාට මොන හරි <laughs> කියන්න තියෙනවාද කියලා මං කවන්නේ නෑ මල්ලි මට එකම දෙයයි කියන්න තියෙන ඔබ හරි මෝඩයි මං තියන්නම් ෆෝන් එක කියලා තිබ්බා තියල සල්ලි දීලද දාලතින ඒක මං අහන්ඩ කියන බ මට මොකට දේක ම ඉක්මනට ඒ කාල්ල කර ඉක්මට ඒ ඩොකිමට කරගෙන ඕන තැනකට ඇරි අයිති මුම්මනේ පිළිගත්ති මූනේ කිවේ ම තමයි මේක දැන්න ගේ නම්බරුත් තියෙනවා උ කතා කරපු එකක් තියෙනවා මල්ලි මේ වට දැම්පුල ඔන්න පේජ්ජක ඇඩමින්නට මහමදාල ඒක මෙහමයි නිකාර ජරා විදියට මෙකට මීඩියා එකක හිම කියන්න හොඳ නෑන නිකං මේ මාමයිට් හරි ටිංකිරි හරි ටිකක් බිමට හලල මුව කවුඩ ඉඳ ගත්තා <laughs> එච්චරයි වුණේ <laughs> දැන් ඉතින් කොවත් වාඩි දැ හැමතම ගෑ වෙනවාන දැන් දැන් ඒක දන්නව දැන් දැන <laughs> ඔබට සතුට විද දැ අහන්න තියෙන් රයි් එතකට දැන් මේ දැන් ගොඩක් ඊට පස්සේ ආපු කතාව තමයි ඔය ප්‍රසිද්ධයි කියන එක ඕමන් කිව්වයිති ම කිවේ නෑන මං කිවේ නෑම මං කිව්වා ඒකට හේතුවක් වුණේ එයාව නොදන්න කවර හරි එයාගෙන් ඔයා කවුද කියලා මන් දන්න එක මෙයා මං ටීච කෙනෙක් කියන්න <laughs> කියන්න මං සිද්දු කියන මං ගායික ප්‍රසිද්ධ කෙනෙක් මොකක් හරි එකක් කියන්න එයාලා එක කපලා ගහන්න දැන් ඔය ප්‍රසිද්ධ කෙනෙක් ඒක විතරක් කපලා ගහන්න පුළුවන් දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ channel එකේ සින්දුවක් මැද ෂා කාලා යන්නේ මොකෝ මේ අතුලාධිකාරයෝක කියලා දීලා ගියාට පස්සේ රුවන්ගේ සින්දු සින්දුවත් එකක් එනවා. රුවන් කිව්වයි ඔය ශාරික අතර අවුරුදු ගානකට කලින් කියපු ඒක තමයි උකට එන්නේ. නැද්ද? ඔව් ඔව්. මහා ගෙදර යන්නේ අර හිරු FM මොකෝ කියපු අයියෝ සාමි යනකොටත් පිරිමි කාට හඬක් එනවා. එහෙනම් ඒ ළමයාත් කියන්න ඕන ඒක. ඒ වගේ තමයි මේක. ගොඩක් අවුල් වුණා. It's okay. <laughs> right. නෑ ඒක උනේ කොහොමද කියලා කියන්නම් ඉස්සෙල්ලා මේ ප්‍රශ්නේ ඉවර කරලා ඉන්න. ඔව් ඉවර කරලා ඒක තමයි. ජාතිය නාලිකාව වගේ හැසිරෙන්න. කන්ෆියුස් වුණා. මේක මේක මගෙන් දැන් මම කියනවා එතන මට හදිසි මට යන්න ඕනේ ගෝල් ෆේස් එකට කියලා. එතන හිටපු කෙනෙක් මගෙන් අහන මේ හදිසිය මොකෝ ඔයා ගෝල් ෆේස් යන්නේ? ගෝල් ෆේස්? මොකෝ ඔයා ගෝල් ෆේස් යන්නේ? ඉතින් මං එතනදී කොයි විදිහ උත්තරයක්ද කියන්න ඕනේ? අනේ මං හරි ආසයි ගෝල් ෆේස් බලන්න <laughs> මට හිතුණා හුලං වැඩි වැඩි යන්න එහෙම <laughs> කියන්න මං අඩේ මං සින්දු කියන්න තියෙනවා මං ගායිකාව කේ සුජීව මං ලයිව් එකේ මේ කෝල් කරනවා ඉතින් ඒකත් දැන් තේරෙන්නේ නැහැ ඒක කියපු පුද්ගලයාට අනේ ඒක කියනකොට අනිත් එක්කෙනා මේම ෆෝන් එක අල්ලන් එනවා මගේ මූණ ඉස්සරහා මං එතකොට කිව්වා මං ප්‍රසිද්ධ කෙනෙක් මං ප්‍රසිද්ධයි මාව මේ වීඩියෝ දාලා අරගෙන මූ මේක සෝෂල් මීඩිය ගහයි මට මඩ ගහලා ඒකට මොනාද කරන්න පුළුවන් කියලා එක තමයි මම ප්‍රසිද්ධයි ඒකත් අත ඒක ගණන් ගත්තේ නැති නිසා එතන එතන ආය ආය කියන්න ඕනේ මම ප්‍රසිද්ධයි දැන් අර මේක දැන් ඉවරයි යන්න වගේ එකක් කිව්වහම මම ප්‍රසිද්ධයි මම වීඩියෝ කර දැන් මේක මොනාද වෙන්නේ මෙයා සෝෂල් මීඩියා ගහයි කියලා. දැන් ඒක අහන් හිටපු ඒ මම ප්‍රසිද්ධ මිනිස්සෙක්. ඔව් මම ප්‍රසිද්ධ මිනිස්සෙක් කියලා එයා කිව්වේ මේක වෙයි කියලා දන්න නිසා. සහ අර මේ වැදගත් අර මහත්තුරු ටික අර වාහනේ ආපු ඒගොල්ලෝ කිව්වා මේ අපි වීඩියෝ ගත්තට මෙව එළියට ගිහිල්ලා දාන තරම් 2.50 මිනිස්සු නෙමෙයි අපි කියලා කිව්වා. ඉතින් එයාලා දාලා නැහැ නේ. එයාලා page එකකින් දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ කරේ කවුද? 1.50 ඉතින් හරි ඉතින් එයාලා කියපෙක් කරලා නැහැ නේ. <laughs> <laughs> මම දැක්ක ගැන මේ සෝෂල් මීඩිය වලින් තමයි ගොඩක් මේ දේවල් මේ කරේ දෙන්න කට සෑහෙන්න කේන්ද කියල තිබ්බ දැන් දැන් මේ වෙනකොට එකන මංගෙන මේ කාල වෙන කොට ගොඩක් දේව සෝෂල් මීඩිය තුර කේන්ති ගීලා තිබ්බ කියන්නේ එතන මේ මම දැක්ක සමාර්තැංගලකින චීත්ත තමයි මේවා <laughs> මමදන්න ඔයා කියනවා මන් දැනුත් කියන චීතර එලිය දන්න නැතුව ශා කරන ඒක තමයි එල්ලි එලිය ඇඳින ඇඳුම ගැන නෙමෙයි මං කියන්නේ ඇතුලෙන් අඳගෙන ඉන්නේවත් චීත්ත ඒකයි <laughs> චීත කියන්නේ චීත හොඳ වැඩි කම්පනිවල මාත්තක නඩුදා ඉද දන්න චීත කියලා කිව්වාගේ අපරාධ චීත හොඳ අයින බං මුන්ට ඒකත් වැඩි හරි එතකොට <laughs> දැන් මම දැක්ක ඔක්කොම දැකල ඕ මම බැලුව දෙම ඒවාල වීඩිය එකත් දාලා තියෙන මේ ගැන කියලා කොම දෙපැත්තටම සමබරවින්න පෑ අරකට්ටේ පවන යාල වීඩියෝ කරල ඔයාල තවත් ප්‍රසිද්ධ කරලි වල යාට මොන යාලට මොනහරි අපි මේ කියැන අපි නෙමෙයි සූදානම් වෙන ගමන් තියෙන්නේ නීති මේසට හරි හරියට කිය නීතියානු කූලව නීත්‍යානු කූල නීත්‍යානුකූලව හරිටක නීත්‍යානුකූල නීත්‍යානුකූල <laughs> ඒවා වැටගමන් තියෙන නිසා අපිට කිසිම අපේට ඒක දැන් අතැරලා ඉන්නේ ඉතින් වන්නන්න <laughs> වල එතකොට <laughs> අක්ක සිංගල් පේරන් කෙනෙක් විදිහට මට හරි අමාරුයි බම් මේ හැරි හැරි බලන්න. හරි ඉතින් මෙහෙම බලන්න. ඕ මාර උස්සයි ඔයා. ඕ නිකන් පොල් ගහක් ළඟ හිටෙව්වා වගේ. පොඩි පුටුවක් නැහැ. පොඩි පුටුවක්. නෑ කමන කමන කමන්න නෑනේ කමන්න මොන මං කතා කරන්න එච්චර දේවල් වෙන එක මේක මොකද විනාඩි පහයි සිංගල් <laughs> පේරන් කෙනෙක් විදිහට මේ දෙන්නවත් බලාගෙන කොහෙන්ද මෙච්චර මේ වාහන එකතු කරන එක ගැන කලෙක්ට් කරන කොහෙන්ද සල්ලි මෙච්චර ඉතින් මං හම් මහන්සි වෙලා හම්බ කරනවා. ඉතින් සිංගල් පේරන්ට් කියලා කියලා උදේ 12 1 2 වෙනකන් ඇඳේ නිදාගෙන ඉඳලා නැගිටලා ඇවිල්ලා කඩෙන් කෑම එකක් ගෙනල්ලා කාලා ගෙවල් අතුපතු ගන්න නැතුව නොහේ ඉඳලා කාට හරි කෝල් කළා නේ මට මුකුත් නැහැ. හරි කරදරයි. සල්ලිකයක් හරි දෙන්න කියලා කීයක් හරි ඉල්ලගෙන කාලා. එහෙම නෙමෙයි. මං උදෙම්ම නැකිනම් මං නිදාගන්නේ පැය 4යි. මගේ ජීවිතේ නිින්ද කියන එකට ෆස්ට් ප්ලේස් දීල නෑ මම මම වැඩ කරනවා මගේ සෙලොන් එක තියෙනවා මම ඩර්මටෝලජිස් කෙනෙක් එතකොට මන් ස්කින් ට්‍රීටමන්ස් කරනවා යැන ලස්සන කරන ජාති නෙමෙයි ලස්සන දේවල් නෙමේ මිනිසුන්ට තියෙන ස්කින් එක අඩුපාඩු හදන්න ඉතින් ඒ වගේ දේවල් එක ඒවා කරනවා වයිටනිං ට්‍රීටමන්ස් කරනවා ක්‍රීම්ස් විකුණනවා මගේ ප්‍රඩක්ස් තියෙනවා මේ හැම එකම මම එක වෙලාවක් මම මේකට වෙන් කරගෙන නෑ මං හැම වෙලෙම මේකේ තමයි ඉන්නේ ම මේ ළමයි දෙන්නත් හදාගෙන ගෙවල් දොරවලුත් මේන්ටේන් කරගෙන වාහනත් අරගෙන මගේ අම්ම තාත්තවත් බලාගෙන පින් දහනුත් කරගෙන මාව විශ්වාස කරලා මට වැඩ කරන කරූ එකක් ඉන්නවා එයාලගේ අඩුපාඩුත් බලාගෙන එයාලගේ ළමයින්ට ඉස්කෝලය ඕන කරන ජාතිත් කරගෙන ඒ හැමදේම කරගෙන යන්නේ මම අර අනිත් මිනිස්සු වගේ කා මට මේ කවුරු හරි මේක කරලා දෙනකම් කියලා ඉන්නේ නැහැ. ඇට්ලිස්ට් අඩුම තරමේ මේගොල්ලන්ගෙන් බේබි අර කප් එක අරන් දෙන්න කියලා කියපු සැනෙන් එයා අරන් දුන්නේ නැත්නම් මං නැගිටා ගියා. ඔව් අනේ මං ඒක බයයි. උඩ තට්ටු වෙන පල්ලයට යන කෝප්පේ අරන් දෙන්න. නැත්නම් එයා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒකට පොඩක් අවුල් ඊට පස්සේ ගිල්ටි ඊට පස්සේ මම කියන්නේ සෝරි. ඒ කියන්නේ ඒ ඒ එච්චරටම මං ස්ටෙප්ස් ගන්න එච්චරටම ඉක්මනින්. එතකොට දැන් මම ලීස් එකට මගේ වාහන ලීස් තියෙනවා කියන්නේ මගේ වාහනවල ලීස් මාස හයක් ඉස්සරහට ඕල්රඩි තියෙනවා ගෙවල ගෙවල ගෙවල නෙමේ බෑංක එකේ තියෙනවා ඒකට හේතුව දැන් හදිස්සියෙන් මං හෙට මැරුණ කීපන් නෑ නිකන් ඊයේ ඇක්සිඩන්ට් e වුණා වගේ. එතකොට ඉස්සරහ මාස 6ක් යනකම් මුන් දෙන්න කොහොම හරි ෆුල් අවුල යත්තේ. නිකනුත් අවුල්නේ. මේ මාස 6ක් එලින් නිකන් වැඩේට ස්ටඩි වෙන්න ඕකේ ෆයින් මේ ගෑණි ගියා මං කොහොම හරි ගමන යන්න ඕන කියලා යන්න මූ කරේ තියාගෙන පැය යන්න ඊට පස්සේ මේක ඒක එහෙම තමයි මම මේ දෙකම දැන් කරේ තියන් ඉන්නවා දන්න ඉතින් මේ ඉන්න ලොක්කි වගේ මාර ලොක්කියක් මේක එතකොට මේ මාස 6 ඇතුළතදී මෙයාලට ඔළුව හදාගෙන මේ ගමන යන්න ණය නොවි මේ වැඩේ කරගෙන යන්න මම මේ දැන් ඉඳලා එක ලෑස්ති කළ තියෙනවා ඉපදිච්ච හැම මනුස්සයෙක්ම මැරණ එක තම ඊළඟට බලාපොරොත්තු වෙන්න ඉන්ස්ටන්ට්ලි බලාපොරොත්තු වෙනදේ ඒක විතරයි ඉන්ස්ටන්ට්ලි මනුස්සේ කසරණ වෙනදේ මං අම්ම කෙනෙක් විදිහට සිංගල් පේරන්ට් කෙනෙක් විදිහට මං මැරුණත් මාස 6ක් මුන් දෙන්නට ජීවිතේ ගොඩ දාගන්න chance එකක් තියෙනවා. සල්ලි තියෙනවා chance එකක් තියෙනවා. ඔළුව තියෙනවා නම් ගොඩදාන් යයි නැත්තන් ඒක මට මගේ ප්‍රොබ්ලම් එකක් නෙමෙයි එක. ඉතින් ඒ තරම් ප්ලෑන් කරලා මම ජීවත් වෙන්නේ. මං නාස්ති කරන්න මං පාටි පීපල් නෙමෙයි. මං පාටි කරන්න අහන්න මෙයාගේ. මගේ වියදම යන්නේ මං කන කෑම එක මේගොල්ලෝ කැමති දෙයක් මං උයනවා මේ දෙන්නට කවන ගමන් මං කනවා. මට කියලා මං කරගන්නේ මං ඇඳුමක් ගත්තත් මං ඇඳුම ගන්නේ සයිස් එක මගේ සයිස් එක නෙමෙයි. මෙයාටයි මෙයාටයි දෙන්නටම අඳන්න පුළුවන් ඇඳුම තමයි ගනව සපත්තු ගන්නෙත් මට ගැන මට හරි පර්ෆෙක්් සයිස් එකට නෙමේ මං ඒක ගන්නකොට මට හිතෙන අඩේ මේක ලොක්ක ආස වුණොත් එයටත් දෙන්න පුළුවන් වෙනට පොඩි ආස වුණොත් මේක දෙන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ඒ දෙකම හිතලා තමයි ගැන මට කියලා මං මගේ ජීවිතය ගන්නේ මගේ බෙහෙත් පෙත්ත විතරයි ඒ හැර ඉතුරු ටික දෙන්නේ දෙන්න වෙනුවෙන් තමයි මගේ ජීවිතය යන්නේ එතවට මේ දෙන්නට කවුරරි නිකං හරි ඇගිල්ලක් පෙන්නුවොත් එතන නිකම් බනින එක අපරාදේ පොල්ලා කරන් ඔළුව පලනවා බම්මා ඒක හොඳයි මේ සිටුවේෂන් එක ලේසි මොකද මට වෙලාවත් තිබුණේ නැහැ අපි ආවේ අලුත් ජීප් එකේ මගේ අනිත් ජීප් එකේ නම් මක් සීට් එකකට මගේ පොල්ලගේ අකට පොල්ලක් තියෙනවා ෂෝ වලට යන්නේ අපි තුන් දෙනා තනියමනේ බහිනකොට ඒක අරන් බහින්න පුළුවන් ලේසි අපිට අපි මේ පොලු සීන් එක ගත්තේ එක සැරයක් අපි කොය හරි කැලෑවක් ඇතුලේ ෂෝ එකක් තිබ්බා ෂෝ එක හැම ෂෝ එකටම තුන් දෙනා යන්නේ ඔව් අර අර මල්ලි ය චෝඩිපුතාද චෝටිපුතා යනවා චෝටිපුතා ඇතරම ඕ චෝටිපුතා වැඩ තියෙනවා චෝටිපුතාට චෝටිපුතා කාබිල්ට් කරනවානේ තින් ඒවගේ ලොකු වැඩක් කාපු දවසක සිං චූටිපුතාට එන්න වෙන්නේ නෑ කොල්ල ඊට පස් දැන් අපි යන ගමන් කැලෑවක් හරිද එදා මෙයා අම්මගේ චූටිත් එක්ක අම්මයි චූටි විතරයි වායමයි තම එම්ජික හිටිය අපි දෙන්න මඩ කලපු නම් එතන්ට පෑල්ලුන අපි සිංකර වන කුරමේ දම්බුල්ලේ ඕ අපි බැටිකලෝ ඉඳන් එහටාව අපි දෙන්න හිටිය වෙලා මඩ කලපේ මේගොල කොළඹ ඉඳං ශෝයකට ගිය වෙලාවේ අම්ම කෝල් කළ මට කිව බයික් ටිකක් ෆොලෝ කරනවා ශෝක ඉවර වුණාට බයික් ටික කැල මැද නවත්ත නවත්ත ෆොලෝ කරනවා කියලා එතකොට මේගොල්ලෝ එක කප කප චූටිට පුළුවන් විදිය බැන බැන ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට ඉස්සරහින් අපි දාගෙන අපිත් ආවම තව වාහනයක් දැක්කම බය හිතෙනවානේ. එතකොට අර දැන් මෙතන තව දැන් ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ අර කියන්නේ අපි දෙන්න කියලා. ඒගොල්ලෝ එතන හිතන්නේ නැති. දීපයක් කරනවා කියලා හිතන්නේ නැති. ඉතින් ඒ ඒ සිද්ධියෙන් පස්සේ අපිට මේ යකඩ පොළු හරිම අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් කියලා අපිට තේරුණා. හරිනේ ඇවිල්ලා මං කොල්ලා හරි මොකක් හරි එකක් කරනවා ටක් ටාර් ටාර් ගාලා නෙළුවා. හරි ඉවරයි. උන් එහෙම මල්ලගත්ත පොලිසියට එක්කන් ගියා. මුන් අපේ මං කොල්ලා කන්නවා. <laughs> නැද්ද? අපේ ගෙදර ගේ ගෙදර ඉස්සලාම දොර අරපු ගමන් ගේ මුල්ලෙත් එකක් තියෙනවා. එකක් තියෙනවා. කවුද දන්නේ අනේ. මේ බලන්න අර වීඩියෝ දාපු කට්ටිය. හොරු හතර වටේ. <laughs> හරි සම් වෙන්න ඕන. මුලම විස්තර එතකොට මේ ඇක මේ දැන් අමතක වුණාට කියන්න <laughs> දැන් වීඩියෝ ටික ඕ ඉවරයි දැන් ඕන මේ වුණා ප්‍රසිද්ධ වුණා එහෙම සින්න ගිහිල්ලි වෙල දැන් මම අද එකක් දැක්කා දැක්ක තව පෝස්ට් වගේයක් ෂයා වෙනවා අයෝ මොකද තව පෝස්ට් වගේයක් ෂයා වෙනවා මම දැක්කා මේ මේ අන්ජලි ගැන සම්බන්ධ මොන හරි ඒක මන්ද මෝ කොයි වගේ ද එන පන්න අංජලි ගැන මොනවාද අංජලි ගැන මේ මේම බලන්න එපා මන්දියා ඒක මේ වැඩින නිතර මට කොක සිංහලට තියෙන පෝස්ට් එක කොහොමත් මට තේරෙන්නේ සිංහලෙන් තියෙන කොහොමත් මට තේරෙන්නේ නැහැ ආ මට තේරෙනවා මට ගන්න බලමු මොනාරි කෝච් අප් කළා ඔව් කෝච් අප් කරපු එකක් තිබ්බා නහස් ලනවා කියලාද ඒ කියන්නේ දැන් පුරුදු කෝ <laughs> අප්පා කියන්න වානේ ඔහොම කියලා නවත්තන්න නැතුව ඒක නෑ මට මතක විදිහ නහස් ලනවා කියනවා අයි ඒක ගොඩක් කාලෙකට කලින් ආපු සින්නේ නෑ මේ වෙන මොකක් හරි කමන්නේ අංජලි අංජලි ගැන මොනවා කියලා තිබුණත් මන් දන්න දෙයකට උඩින් දෙයක් නෑ ඒ නිසා මට ඒක ගානන්න ඕගොල්ල ඔයා දන්නවද <laughs> අම්මා වැඩ හරිද අම්මා සලෝන් එකේ වැඩ අම්මා සලෝන් එකේ වැඩ කරන ගමක් තමයි ඉස්සලා මම වීඩියෝ එක දැක්කේ නෝල දැන් යන අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා ඒක අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා කියන එක විතරයි මම දැක්කේ මම හිතන්නේ ඒක දැකලා අමන්දන්න අපේ මෝඩ පේජස්සල ඉන්න හරක් මිනිස්සු චීත හැත ඒ නිසා ඉතින් මං කෝමත් මම හන්නේ දැන් උතන ආදරය කරන පිරිසක් ඉන්නම බැයිද ඒගොල්ලෝ එහෙම කරන්නේ කියන්නේ නැනේ ඉතින් එහෙනම් ඔච්චර views තියෙන්නේ කොහොමද ඔක්කොම හරක් ඔක්කොමලා බලනවානේ කමෙන්ට් කරන කට්ටිය තමයි චීත්ත හැත්ත අහන්නකෝ අහන්න කතාව අහන්නකෝ හරිද ඊට පස්සේ මේ දැන් මම දැන් වීඩියෝ එක දැක්කනේ. දැන් මම වීඩියෝ එක දැක්කේ එළියේ ඉන්නකොට. හරිද? එළියේ ඉන්නකොට තමයි දැක්කේ. දැකලා මම ගෙදර ආවා. ගෙදර ඇවිල්ලා නංගිට කිව්වා මම ඉස්සලා. නංගිට කිව්වා මේක චූටිත් එක්ක ඩිස්කස් කරා. ඊට පස්සේ දැන් ඔන්න මෙහා වැඩ. දැන් මේ වැඩ කරන ගමන් නිකන් ෂේප් එක ඇවිල්ලා මෑත් එක්ක. ඉතින් කීයටද වැඩ මම දැන් ඒක යාට කිව්වොත් යාට වැඩ කරගන්න බැරි වෙයි. මම දැන් ඉන්නවා. කීයටද වැඩේ ඉවර වෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ තව ටිකක් කලා තියෙනවා බං කියලා මෙයා ගේම් ගහන කෑම හොයනවා අපි කට්ටියම හොයනවා මේ ගේම් එකක් ඊට පස්සේ මම දැන් හරි ඕකේ කියලා මම දැන් මට දැන් ඩාලා යන්න දුකයි වල ළඟ ඉන්නවද සෙට් එකම පල්ලෙ ඉන්නවා මෙයාත් එක්ක හරිද ඊට පස්සේ මම ගියා ආයෙ වැඩ කරා ආයෙ එළියට ආවා ඊට පස්සේ හොඳට කතා කර කර හිටියා කිස් කිසිම හින්ටයක් නැතු හොඳට අපි මොකක් හරි ජෝගියක් කතා කර කර හිටියා අම්මා ඉඳන් හිටියේ ස්ටයා කේස් එකේ හිටපු ගමන් දැන් මම මෙතන හිටියේ අම්මයිට මම ඔයාට මොන හරි ප්‍රශ්නයක්ද <laughs> මං කිව්වා නෑ <laughs> ඇයි අන්න ඊට පස්සේ මාව අල්ල ගන්න පොයින්ට් එක මාව දියුරන්න <laughs> ප්‍රශ්නයක් නෑ කියලා ඒක තමයි මොන හරි ප්‍රශ්නයක් කියන්නේ මම නොකිය වචන වලින් මන්දා මූනෙන්ද මොකෙන් දැනගන්නද කියලා අම්මගෙන් මට කිසිම දෙයක් ඉතින් ඔයා ඔයා කියන්න ඔයා ගෙදර නෙමෙයි එළියේ ඉන්නකොට ඔයාට ප්‍රශ්නයක් වුණා අන්න එක තමයි එළියේ මොන හරි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ එක්කෝ විනාඩි 5කට කලින් කෝල් එකක් එනවා නැත්නම් විනාඩි 5කට පස්සේ කෝල් එකක් එනවා නිකම් අනිවාර්යෙන් එනවා ඇන්ටනා ඕ ඒ නිසා නෙමෙයි ඒක මම හිතලා කරන දෙයක් නෙමෙයි මට ඒක නිකන් දැනෙනවා ඇයි දන්න මට උන හැදෙන්න සතියකට කලින් දවස් දෙකකට තුනකට කලින් කියනවා ඔයා මේවාට උන ගැන ලෙඩ හැදන්න යන්නවාට වටාසනීප වෙන්න යන්නේ එක මන් දන්න මම මේ ඒක මන්දැනුවත්තු මොකුත් කොහෙවත් තියෙන විදිහන්න අම්ම නොදැනුවත්ව මොකුත් කොහෙවත් තියෙන විදි නො මේ දෙන්න ගැන ඒම දෙයක් ඇත්තෙම නෑ දැම් කවුරහරි මට ඇවිල මොනරි කතාවක් කියන්න කියන්න රසින්නයක් කියන එකත් මන් දන්නවා එතක ඒ වෙලාවෙ මං ඇත්තද බලන්නකො කියලා අහගත්තට මං දන්න ඕල්ඩනෝ අවුල් එතකොට පව් ඔන්න ඕක තමයි අපි කතා කරන්න එන්න කියලකිව මොකද හැම තැනින්ම එක එක දේවල් සෑහෙන්න කිව්වන දැන් අද කවත්ද අදවෙල්ල පස්වෙනිද දැ මේකුණේ පලවෙනිද පලවෙදි දන් දවස් පහක් වෙනකං ලංකාවේ වෙන කිසිීම ප්‍රශ්යක් නෑ මේක තමයි මේකතයි කණ්ඩ නෑ මිනිසුන්ට ගේවල්වල ගෑස් නෑ ඉසර පෙටරල් නෑ ලයිට් කපනවා ලයිට් බිල් ගෙවන්න බෑ මිනිසුන්ට සල්ලි නෑ ප්‍රශ්නය සුජීව ප්‍රසිද්ධයි ඔයාල තුන් දෙෙන තාම වාහනේ වාහන තුනක් කරේ හතරක් කර ඒක යනවා අර කමෙන් දාන චීත්ත ටික බස් එකේ තෙරපි තෙරපි එහෙම කරගෙන ඒක ඇත්තට හැදුවේ අපි නෙමෙයි ඒ පෝස්ට් එක හැදුවේ අපි නෙමෙයි හැබැයි ඒ පෝස්ට් එක හදපු කෙනාට ගොඩක් ස්තුතියි ඕ ඉතින් ඒක ඇත්තට මේමයි ඇත්ත ඊට පස්සේ කිය අපි මහද්ද හැදුවා ඒක කියලා ඒක තමයි මම අහන්නේ ඒක තමයි මම අහන්නේ එච්චර වෙලා නාසි කරලා ඒ වැඩේ ඉන්න වෙලාවක් නෑ අපි ප්‍රසිද්ධ කොච්චර වැඩ තියෙනවද අපි ප්‍රසිද්ධ මිනිස්සු අපිට ඒව හදන්න වෙලාවක් නෑ අතනම <laughs> රයි් ඉතිං ගොඩ uh, ඉන්න වැදගත්ම කාරණාව දැ මෙතෙන්නාවට පස්ස තමයි මට ගැහුණ දැන් ඊළඟට එන සින්දුවේ හයිඩල් එක මොකක්ද අපි ප්‍රසිද්ධයි හොඳයිනේ ඔගලගේ චලක ගාන්ඩ ප්‍රසිද දැ කොච්චර ඉවරයිද සිින්දුවට මේ ඇත්තරම ඇත්තර සිින්දුව ලියලා ඉවරයි සරඩ වොයිස් කරනවා මේ සටදේ බලන්න පුළුවන් සීන් එකේ ඉන්නේ එතකන් මං කියන්නේ මේ මෙන්න අවත්තන්න එපා මේ වැඩ ටික. මේ හදන්න පෝසල් බැන ගන්න මේ තව ස්පේජ් වල බාලා ගන්න නැත්තම් මේ සින්දු දාලා පීක් එක ගන්න නෑනේ බං. ඔගොල්ලෝ ඔගොල්ලෝ මොනාර එකක් හදලා දාන්න. ඔව් අලුත් කතාවක් හද මාර වැඩේ මේ මේකට මේකට හොඳ තම්නේල් එකක් දාන්න. ඔව් මේකට දාන්න ආයි කොරම කොරම තම්නේල් එකක්. ප්‍රසිද්ධ ජනවාරි පලවෙන්ද ප්‍රසිද්ධ වුණු කේසු ජීව ප්‍රසිද්ධිය වැඩි කරගන්න ශායකට ඇවිල්ල කොල්ලෙට්ට ගහයගේ නෑ මේ ශායකට ඇවිල කරපු දේ ඒ වගේ කල්ලන්න ඕන ඔන එනෑ ප්‍රසිද්ධ කෑල්ල ආවට කොල්ලෙකුට ගැහුව කියලා කියන්න එපා එතකොට එක තේරෙනවානේ ශායකට ඇවිල්ලත් බීම හැසිරුණා ඒ වගේ කකෝ නියමයි එහෙම එතකොට මේ තම්නේල් ඒක දාන්නේ රයිට් ඉන්න නැත්නම් ඊට වැඩි අර ළමයි එක සාකච්ඡා කරලා දරුණු දෙයක් දාන්න ඕනේ නැත්නම් වැඩේ යන්නේ නැහැ දැන් මේ පීක් එක බස්සන්න හදන්න එපා ඔය නෑ නෑ මේ පීක් එක ගත්තේ රයිට් මේ අපි ඔයා වඳුරගත්තේ ඉංගිමන්න තරුණයන සින්දේ පොඩි කෑල්ලක් සිද්ධයි ප්‍රසිද්ධයි මේ <laughs> වැෑෆුල් කන්ෆියසලයි මේ වැඩ ඉවර <laughs> කරලා මේ වැඩ ඉවර කරලා මු කොහරි බොස්ටුම් එකට හරි කොහරි ගිල්ල ඔක්කම වාගෙන පාඩිවෙලා කල්පනා කරයි මොකත් ආයි දවස් කවදාවත්තායි අපි ඕ කිසිම සැලිපිටි කෙනෙක්ව මේ ඉන්ටවිය කරන්න <laughs> කිසිම ප්‍රසිද්ධ කෙනෙක්ව ඉන්ටවිය කරන්න තියෙනවා එහෙම එන්න නෑ අපි මේ ගෝල් පේසක පැත්තිෙන්නේ නෑ සැටඩේ දාට එක්තර කවු් දන්නේ එහෙම හරි රයිට් මේ සිින්දුව කැල්ලක් කියම තුන් දෙනාම කියෝ කටග ඉගිමරණ තරුරෑන හෝ ගගනේ දඟ කරන අඳ පානේ හෝ නොම කෙන්න පායන්න පිම්පාට හැන්දෑවේ ඔබයවදේ දුන්නකෝ රඟපාන සමනල්ලූසේ හීගිලෙන මන්දාරමින් ඔබ හිතෙන සිතුවෙල්ලෙන් ආදරය ඉල්ලන්න ඔබේ උවදේ දුන්නකෝ පාද දුන්න කාසේ අනුරේද සැඟවීද නොපැනීද දේ දුන්න මැකිලාදකෝ පාරදුන්නා කාසේ අඳුරේද සැඟවීද නොපෙනීද දෙදුන්න මැකිලාදකෝ ඉතින් අද මේ වැඩසටහන කරපු මමත් ප්‍රසිද්ධයි. <laughs> Thank you. Thank you.